E fala galera, beleza? Sérgio tudo aqui pra mais um vídeo no canal. Gente do céu, tá tendo de novo, né, outro concurso no Animal Jam pelo Instagram. E eu, gente, fui, a, a, como é se diz, notada pelo Animal Jam pela segunda vez. A gente vai abrir agora os prêmios que o Animal Jam enviou pra gente. O post vai estar tá na descrição, tá gente? Pra quem quiser olhar, é do Panda Vermelho. Tinha que marcar o Animal Jam com a hashtag RedAJPanda, né? Então bora olhar aqui, o Animojo já enviou, bora aqui pra cima. Eu tô muito ansiosa pra ver os prêmios, gente, meu Deus. É a segunda vez que nós ganhamos esse tipo de concurso, gente, meu Deus. Vou olhar aqui. Tá aqui, gente, senhor. Tá aqui, ó. Enviou dois presentes, olha que coisa linda. Deixa eu tirar aqui o gravador. Aqui, minha irmã tá aqui comigo. Oi, gente. Bora lá, gente, abrir aqui, né? O presente. Obrigado por ser um ótimo Jammer. <laughs> Ai, que lindo! Burrinho de cristal raro. Mano do céu! É lindo! Gente, meu Deus, e vou abrir aqui o segundo presente. Eu acho que é a placa. Placa de sede do AJ. Gente do céu, meu Deus, que lindo! Obrigada, Demodia, por nos notar pela segunda vez, né, Elvira? Meu Deus, gente, que tudo! Vou colocar aqui o item. Gente, ainda é não membro. Olha que beleza, gente. Meu Deus, que coisa linda. Gente do céu. Mano, eu tô muito feliz. Obrigada, Animal Jam, né, essa segunda oportunidade, né, Elvira? Olha que coisa linda, gente. Eu vou dar um pause pra colocar a minha placa aqui na, na lista de trocas, que é pro pessoal ver. tá já aqui, ó. E meu Deus do céu, olha que item lindo, gente. Depois eu vou fazer um look oficial pra gente poder usar, né, com esse lindo... Lindo item de calda, gente. Tô muito ansiosa, gente. Meu Deus. Comenta aí o é é que você achou, né, gente, desse meu Deus do céu, lindo, obrigado Animaldião. Vai ter outros links na descrição para quem quiser olhar. Quando a gente ganhou pela primeira vez, né, a prim nossa primeira competição aqui também no Animal Jam. Valeu, gente, fui!